Bom, a primeira pergunta é do James Animation. Bom, bora ver o que ele mandou. Bom, a primeira pergunta é: Qual sua cor favorita? Bom, minha cor favorita é roxo, azul e verde. Qual é seu anime barra desenho e filme favorito? Eu não gosto de anime, mas respeito quem gosta, já assisti Naruto e se for ver Naruto é o melhor desenho que tem, gente, pra mim. Desenho e filme favorito. Desenho, eu não assisto desenho. Mas se contar Miraculous como desenho, gente, quer dizer, né, é um desenho. Eu gosto de Miraculous. Filme. O meu filme favorito é, é aquele lá do Crescer é uma Fera, que eu nem sei mais falar o nome do filme, gente, porque é difícil. Bom, qual seu sonho? Meu sonho é alcançar a comunidade aqui no YouTube. Eu tô quase conseguindo, gente. Qual o seu signo? Meu signo é leão.